Sultano, al ciui, jen i vu dir vi, ho kai hodiau nocte mi simple vos ludi flash ludon, char facte Estas longe ekde mi laste ludis la ŝludon kaj mi pensas ke mi videoblogis multe laste tempe do mi volas fari ion uh, malsimilan. Do mi elektis ĉi tiun videoludon uh, ĝi nomiĝas Mario normala kompreneble de la nomo ĝi ne estas normala sed ni vidos kelkaj el la aliaj jutubistoj diris al mi ke ĝi estas amuza ludeto kaj fakte mi povas kompletigi la tutan ludon ene de unu filmeto do mi provos fari tion sed ankaŭ mi volas diri ke verŝajn fine mi provo shangi la muzikon, char mi audis che l'aste tempe Nintendo facte furigis filmo in el YouTube che usas si ha in materialo in en filmetto e to mi ne volas tion to se vi audos strangan muzikon, verishaine esso pro tio che mi simple forigis la muzikon de Mario to nun ni comenzo lo ludo to cio shainas normala gis nun uuuu uh, tio estas en la demando signo. Bone? Eh? Ah, yes, bone, bone. yes, mono. Yes, mono. Do shainas normale gis nun. Ah, uh, ah, uh, <laughs> kio? la fe? Oh. Mi pensas che Mario fumis la canabon. oh, fec! Ni foriru, Mario! En iru la auton! En altiju Ah, bone! Uh... Uh... <laughs> Mi povas pafi per capoi! Oh, fec! Mortu! Mortu! <laughs> Facte, ĉu vi povas vidi kies capo tio estas? Mi ne povas vidi ĝin bone. Ho oh, fek, estas tro mute! Tro mute! La! La! Ili estas ĉie! oh, fek, estas sumo! chi eh, o occasis al mio amico? Chuli li jus mortis? Eh, ne gravis. Oh, estes mono. Cie, collectu gin, collectu la monon. Kai la floroi, strange esas floroi, mi volas tion, esas pli la floroi. Oh, kio okazas al stuparo? Uh, eh, uh, eh, oh, ci ancora estas. Kio? Uh, mi ne scias la nomon de li, sed mi pensas ke uh, li estas usona politikist ta fek a ah, de denove mi devas rekomenci la ludon fek al tio mi ne vos. Eh, eh, eh, eh, eh. ah, mi devas bati tiun demandon signon tiun demando signon Ah, mi flugas, mi estas fluganta Mario. Madio flugas oh, en altigiu de nove antoen Ni devas mortigi la visagioin, la feliciain visagioin. Mi ne scias kiel ili estas feliciai. Kai volas mortigi min. Ah, pafu, Ellen! Pafu! Pafu! Pacia! <laughs> la, ancora ando sono! denove, yes, mi attendis tion. Do mi devas esti tre zoregeme, char mi ne volas moriti. Tiu stulto politikisto moritis min. Uh, ha, saltu! Saltu sur lin! Bone. Cent poentoin. Oh, fek! Ne! Ne! Oni diris che ci tiu ludo estas facila, sed amusa, sed gis nun ĝi ne amuzis min kaj ĝi ne estas feliĉa. Eble estas por tio ke estas malfacile uzi la klavaron kun ĝi tio stupa. Na! Stupa politikisto. Li fikas min en la reala mondo kaj en la videoluda mondo. Yes! Bone, mortigis lin. Oh, fek. Mi eĉ ne povas vidi min. Bone, mi mortigis lin. Ciu iu volas diri al mi kiu tiu estas? Oh, flugu Mario! Flugu! Oh fek! Oh, oh, oh fek! Oh, oh, kio? Oh, ah, mi tute ne attendis lin! Oh, kio? mi do nove devas recomenzi la ludon. Mi jam comenzis ne shati citun ludon. Yes! Yes, mi mora digis len! Fin fine, mi tute ne attendis tion. Chal tiu foi estes ege facile, ca mi ne esti kiel. Uh, Oh, feck! Oh, feck! Cio la feck? Es es grande dinosauro! Gi es es tyrannosauro cae gi volus mortifici min! Flugu! Flugu in taulem! Feck! Cial? De quia venis tiu stulta tyrannosauro? Ah, oh, ciu mi vera da la sonè faricion. C'è fat! Kurù. Io de non saùro. libera! kurù, eston eston liberà. Ne, ne, ne, ne, ne. Sta ca tiò. Mi ne posso ficcere da pitecù di lì. Oh! Mi volas deŝiri al mi la harojn. Mi ne volas ke ĉi tiu granda dinosaŭro multigu min. Turu, tu saltu. Bone, saltu. Bone. Saltu. Bone. Saltu. Saltu. saltu. Kiu fe? De kie venis la aviadilo? oh fek, mi ne ŝatas ĉi tiun ludon. Mi nun timas, ĉar estas ege malfacile por atingi ĉi tiun pato en la ludo. Ok, kio? Ĉu mi estas en la dua nivelo? Ah, bone! Yes, mi just completigis la no a nivel non de citiu ludo. <laughs> Do, mi supposes che tio esos cio, gi simple fermis mian ludon. Do, se vi shatis cio un ludeton, Ŝatu mian filmeton, <laughs> diskonigu mian filmeton kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj se vi ne faros tion, fek mi ne povas pensi, mi trovos vin en la venonta filmeto, kiel mi povas trovi vin en la venonta filmeto. Mi simple trovos vin kaj mi prenos vin per la gorĝo kaj verŝajne mi simple prenas Uno posa alian via indentoin kai fodishidos ilen. <laughs>